Ég get líka bara að sérst í píanóið og spila eitthvað hér í þig. Ja. Já, ég heiti Jón Þór Sturluson og er deildarfósiti viðskiptadildar. Ég hef rauninni með eh, hlýjum starfaði í Háskólinn Reykjavík síðan 2006 við þessa ákvæmtu dild, viðskiptadild. Eh, hef eh, líka unnið í, í svona hvað sé að raunhafum verkefnum fjármálaeftiliti og, og í hérna, stjórnkerfinu áður. En ég leiti alltaf aftur, ég er akademiker í, í hjarta, uh, eh, mentaður hagfræðingur og uh, það er eitt af því sem við kennum í, í, í deildin okkar. Eh, það er nú yfirleitt sko léttum morgumættur hérna, það er, það er, kaffið er aðal, aðalmáli. Það er hægt að velja svo litið sínar eigin áherslur í okkar námi hvort sem þú hefur áhuga á markaðsmálum, fjármálum, reikningshaldi eða stjórnun almennt. Eh, í hagfræðinni erum við síðan eh, fyrst og fremst með áherslur er tengjast fjármálum og svo hens vegar almennu fyrirtækjarekstri hins vegar. Nefnendur úr viðskiptardeild eh, starfa vísvegar í samfélaginu. Eftirsóttu starfskraftur í fyrirtækjum, hverskins verkefnum bæði sem sérfræðingar og sem stjórnendur. Við skinnjum það mjög stert að eh, það eru mikla breytingar í atvinnulífinu. Eh, Einn af þeim er að fyrirtæki keppast nú um að eh, sína ábyrð í rekstu sínum og horfa til sjálfbærar í framleyslu, sjálfbærar í þjónustu og svo framins. Við höfum ákveðin hlutverki í þessari þróun að, að, að mennta sérfræðinga á þessu sviði fyrir, fyrir framtíðina. Og okkar strategja er reyndar að, að þetta þurfið að fléttast inn í allt viðskiptana. Það sé ekki nóg að fyrirtæki ráði sérfræðing í sjálfbærni eða sérfræðing í ábyrgum stjórnarháttum. Við þurfum að gera raunni þessi efnisfið að, að grunnþáttum að kjarna í mentum allra viðskiptarfræðinga í framtíðin. Nefndahópurinn hjá okkur er mjög fjölbreyttur og það er bæði gott jafnvægi í Eh, kynjadreifingunni. Eh, við erum með, eh, við horfum á heildina, grunnnámið og framhansnámið, mjög fjölbreyttan bakgrunn nefnda. Viðskiptafræði er svolítið þannig að, að þú getur blanda því sama við svo margt annað og við erum líka að nýta það með að bjóða upp á hluteldargráður þar að segja blöndu af mentun í viðskiptarfræði og talunafræði eða viðskiptarfræði og lögfræði, svo dæmis þetta ekki. Það er náttúrulega ómetanlegt fyrir okkur að fá uh, sko, eh, viðbröð frá okkar nefndum, hvernig þeir upplifa námið og, og því við þurfum alltaf að vera á tánum og að gera, gera betur uh, til að gera þau að, að, að sterkara fagfólki á, á, á sínu sviði og þetta fáum við þetta bæði með því að tala við nefnendur sem eru bara í náminu en, en kannski ennþá skemmtilega að hitta fólk sem er útskrifað og er farið að svona, e, setja sitt mark á sínu svefi í atvinnlefinu. Það er þetta skemmtilegt sem ég hef upplifið.